매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going going going crazy 스망과 아빠 북구강역 끝이요 Rasanya manis sekali. Sangat populer di Korea. Ide bisnis nih guys. industri pengolahan semangka di Korea. Semoga terinspirasi. Siapa yang gak suka durian? Ini dia industri durian yang luar biasa. Dengan teknologi yang canggih, mereka mengekspor durian bulat maupun durian beku. Semoga menginspirasi.